एक सौ शोभन एक सौ विश्राम विश्राम में पैर उठा के पटकना है सावधान में आ गए आप करोगे नहीं ये वहाँ भी उधर से ऊपर से लेके हाँ अभी विश्राम में पैर पैर फैलाओ पैर फैलाओ ना बारह इंच एक साथ सावधान एक साथ विश्राम